көздеріңді маған қарап жасқа толтырма бөліп кетсең сағат санап басқа жол тұрма сен ол кезде қайта келме шабам жолыңды созамын деп айта көрме маған қолыңды қайта келме қайта келме егер бір кетсең кешірші деп айта көрме мені мұңдетсең